धनी ने ये दरबार श्याम धनी ने ये दरबार खुद सजवाया है दूर दूर से भक्तों को कीर्तन में बुलाया है घड़ी धन भाग्य हमारा लीले चढ़ सिर शाम पधारा करो स्वागत बाबा को करो स्वागत बाबा को को करो स्वागत बाबा को करो स्वागत बाबा को